अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कैसे और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पी की तरफ से अपनी डिवाइस रजिस्ट्रेशन के मतलब आपको एसएमएस आ रहे हैं कि आप अपनी डिवाइस को बीस अक्टूबर से पहले पहले पी के साथ रजिस्टर करवाएँ अदरवाइज़ आपकी डिवाइस जो है 20 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगी तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं खुद ये वेरिफिकेशन करवानी थी तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च की हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक के बारे में मगर मैं इसको क्यों बना रहा हूँ कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हुई नीड मुझे वो नहीं मिली किसी भी वीडियो में ये नहीं मिली हर किसी ने किसी ने ये बताया कि बीस अक्टूबर को बंद हो जाएगा किसी ने कुछ बताया किसी ने ये इसको सॉल्व कैसे करना है मतलब कि इस चीज़ से बचा कैसे जाए रजिस्टर कैसे करवाया जाए तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं तो एसएमएस आपको आ रहे हैं पीटीए की तरफ से कि अपने मोबाइल का आई e नंबर ये एक पंद्रह तो ये एक यूनिक नंबर होता है जैसे आप कह लें कि आई कार्ड नंबर होता है यानी जैसे कह लें फिंगरप्रिंट है ये यूनिक होते हैं हर डिवाइस का एक लहदा आई एम ई आई नंबर होता है जो ये अलोड करता है डिवाइस को जिससे ये ट्रैक हो सकती है डिवाइस ट्रैक हो सकती है तो पी की तरफ से आपको ये एसएमएस मुसलसल आ रहे हैं कि अपनी डिवाइस को वेरीफाई कराएं रजिस्टर करवाएं पी के साथ एट फोर एट फोर पे एसएमएस करके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पीटीए को ये सिस्टम यानी लॉन्च करने की वजह क्या है क्यों ज़रूरत पेश आई और आप अपनी डिवाइस को पीटीए के साथ कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं तो ये आज हम बात करने वाले हैं और थोड़े सर्च बेस रिपोर्ट्स हैं जो मैं इंटरनेट से सर्च किया है तो वो भी मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा इन ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है तो बात कर लेते हैं आपने करना आपने करना क्या है अपने डायल में जाके जिस जगह आप कॉल डायल करते हैं यानी zero three four three number अपना डायल करते हैं कॉल के लिए उस डायल के अंदर आपने जाना है मतलब कि स्टार में जाना है तो टाइप करना है star hash zero six hash ये टाइप करना है तो आपको एक स्क्रीन पे आई एम ई आई नंबर ए की तरफ से स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा वो पंद्रह डिजिट का जो आई एम ई आई नंबर होगा आपने वो सेव करके रखना है बाद में आपने एस करना है उसको तो करना उस आई एम ई आई नंबर का आपने ये है कि आपने मैसेज बॉक्स के अंदर जाके उस आई एम ई आई नंबर को जो पंद्रह डिजिट का नंबर है उसको आपने टाइप करना है और मैसेज सेंड कर देना एट फोर एट फोर पे तो आपको थोड़ी देर के बाद ए की तरफ से एक रिप्लाई आएगा उस उस रिप्लाई में कोई चार स्टेटस में से एक रिप्लाई आपको आएगा वो स्टेटस चार कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ वो रिप्लाई उसका हो सकता है योर डिवाइस इज़ कंप्लाइंट या उसका रिप्लाई में आपको आ सकता है योर डिवाइस इज़ वैलिड या तीसरा आपको स्टेटस रिप्लाई आ सकता है your device is non compliant या चौथा आपको उसका स्टेटस रिप्लाई आ सकता है योर डिवाइस ब्लॉक अब मैं आपको लहदा लहदा इन चारों स्टेटस का मीनिंग बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और आपने इनके साथ करना क्या है मतलब कोई भी आपको रिप्लाई आया तो उसका आपने करना क्या है तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सिंपली आपने अगर आपका स्टेटस आपको रिप्लाई आया योर डिवाइस कंप्लाइंट तो इसका मतलब है कि आपका जो आई एम ई आई नंबर है वो जो जी एस एम एस अदारा है उसने जो अलाट किया है वो और जो पी टी ए के पास डेटाबेस में सेव है वो मतलब जो अलाट शुदा है आपको जी एस एम एस अदारे की तरफ से वो बिल्कुल correct I M E I number आपको अलाट है और वो पी टी ए के पास भी रजिस्टर है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिप्लाई आया योर डिवाइस इज़ कंप्लाइंट तो आपने करना कुछ भी नहीं है यानी आप मुकम्मल हंड्रेड परसेंट तौर पे आप सेफ हो अगर आपको रिप्लाई आता है कि योर डिवाइस इज़ वैलिड इसका मतलब ये है कि आपका जो आई एम ई आई नंबर है वो जो आपको लाडशुदा है वो तो करेक्ट है मगर वो पीटीए के पास आपका आई नंबर डेटाबेस पीटीआई के बेस के अंदर आपका वो रजिस्टर नहीं है तो इसमें इस केस में आपको करना क्या है आपको करना कुछ भी नहीं है आपने 20 अक्टूबर से पहले पहले उस अपनी डिवाइस को यूज़ करना है लाइक यूज़ आपने ऐसे करना है कि आप किसी को एसएमएस करो यानी फैमिली मेम्बर को फ्रेंड्स को किसी को एसएमएस करो या कॉल करो किसी भी वे से आपने उस डिवाइस को 20 अक्टूबर से पहले पहले यूज़ करना है उसका मतलब ये है कि आपने मतलब कि होगा क्या कि आप जब यूज़ करोगे डिवाइस को तो पीटीए का कहना है कि पीटीए ऑटोमेटिकली आपका वो उस डिवाइस को जो आप यूज़ कर रहे हो किसी को कॉल की या एसएमएस किया तो पीटीए आपका वो जो आई नंबर e है उसको ऑटोमेटिकली अपनी डेटाबेस के अंदर रजिस्टर कर लेगा आपको कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ 20 अक्टूबर से पहले पहले उस डिवाइस को यूज़ करना है तो ये हमने कवर कर लिया है कि compliant your device is compliant अगर ये आपको रिप्लाई आया तो इसमें आप इस केस में आपने कुछ भी नहीं करना अगर valid your device is valid ये आपको रिप्लाई आ गया तो आपने करना कुछ भी नहीं है सिर्फ 20 अक्टूबर से पहले पहले अपनी डिवाइस को एक आध दफ़ा यूज़ करना या किसी को एसएमएस कर दें या कॉल कर लें आपकी डिवाइस का जो आई नंबर e है वो पीट के ऑटोमेटिकली अपनी डाटाबेस के अंदर रजिस्टर कर लेगा वेरीफाई हो जाएगा तो तीसरे केस में अगर आपको रिप्लाई आ जाता है your device is non compliant इसका मतलब ये है कि जो आपको जी एस एम एस अदारे ने I M E I number allot किया है वो आपका करेक्ट नहीं है मतलब कि वो अदारे ने तो नहीं आपको किया यहाँ आपने किसी शॉप से इसको बाई किया अपनी डिवाइस को तो उस I M E I number के रिलेटेड और भी डिवाइसेस मार्केट में मौजूद है यानी वो आईएमईआई नंबर डुप्लीकेट उसका मौजूद है या वो आईएमईआई नंबर e जो है वो जाली है आपका तो इस केस में आपको क्या करना होगा तो मैं बताता हूँ इस केस में आपने करना ये है कि अब वो पीटीए के पास भी आपका जो आईएमईआई नंबर e है उसके पीटीए के डेटाबेस के अंदर भी वो रजिस्टर नहीं है क्योंकि वो आपका जो आईएमईआई नंबर e है वो या तो उसकी डुप्लीकेशन है या वो जाली है तो आपने करना क्या है अपनी कोई एक सिम लें जो आप परमानेंट यूज़ करते हैं यानी हर बंदे के पास एक परमानेंट सिम होती है जो बंदा शुरू से यूज़ करता आ रहा है और बंदे को पता है कि मैं फ्यूचर में भी यही यूज़ करनी है किसी भी नेटवर्क की वो हो सकती है तो आप उसको उस डिवाइस के अंदर 20 अक्टूबर से पहले पहले डाल लें और उसको यूज़ करना शुरू कर दें तो पी क्या करेगा पी का कहना है कि पीटीए क्या करेगा एक unique I M E I number आपका जनरेट करेगा उस नेटवर्क उस सिम के रिलेटेड यानी उस सिम के रिलेटेड आपका एक unique I M E I number generate होगा और पीटीए उसको अपनी डेटाबेस के अंदर सेव कर लेगा फ्यूचर में यानी वही आपकी सिम जो है वही उस डिवाइस के अंदर चल सकेगी और कोई नेटवर्क नहीं और कोई सिम नहीं बस एक ही सिम वही सिम जिसको आपने 20 अक्टूबर से पहले पहले ये काम कर लिया तो वही आपकी फ्यूचर में उस डिवाइस के अंदर चल सकेगी वो डिवाइस उस सिम के अलावा उस नंबर के अलावा आपकी ऑपरेट नहीं करेगी फ्यूचर में तो 20 अक्टूबर से पहले पहले ये भी कर लें तो इस वे से भी आपकी डिवाइस जो है वेरीफाई होके सेव हो जाएगी तो दोस्तों चौथा जो केस है जो स्टेटस है वो अगर आपको रिप्लाई आता है अल्लाह ने करे कि योर डिवाइस इज़ ब्लॉक इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस जो है वो किसी ना किसी गैर कानूनी वे से यूज़ होती रही है इन लीगल वे से यूज़ होती रही है पास्ट में तो इसका कोई हल नहीं है ये बीस अक्टूबर के बाद इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा इसका आई नंबर e भी जाली होता है और हो यूज़ भी इन लीगल इस्तेमाल के लिए होती रही है ना उसका record G S M S के पास होता है ना उसका रिकॉर्ड पी टी के पास होता है ऐसी जो डिवाइसेज हैं वो मुकम्मल तौर पर बीस अक्टूबर के बाद बंद कर दी जाएंगी तो हम बात करते हैं कि ये ए को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी ए ने ये अपना सिस्टम लॉन्च क्यों किया है वेरीफिकेशन क्यों कर रही है आई नंबर e की तो एक रिसर्च बेस एक सर्च बेस ये रिपोर्ट है फिगर है तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में दोस्तों हर मंथ आठ लाख मोबाइल आठ लाख मोबाइल हर मंथ पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं उनमें से पीटीए का कहना ये है कि जो दो लाख मोबाइल है हर मंथ आठ लाख जो इंपोर्ट होते हैं वो लीगल वे से इंपोर्ट हो रहे हैं उनमें से जो दो लाख मोबाइल हैं वो ऐसे हैं जिनका टैक्स पे नहीं किया जाता गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया जाता और पीटीए ने इसलिए ये लॉन्च किया है कि आईएमईआई नंबर पीटीए के पास वेरीफाई होगा डिवाइसेस का तो पीटीए ट्रैक कर सकता है डिवाइस को ट्रैक कर सकता है और जो ये दो लाख तकरीबन हर मंथ इंपोर्ट हो रही है बगैर टैक्स पे किए गवर्नमेंट को उसकी रोकथाम के लिए पीटीए ने ये काम किया है ये हम बैस स्नैचिंग हो रही है इस चीज़ को भी इस चीज़ से रोका जा सकता है कि हर मोबाइल जो है वो अपने आईएमईआई नंबर e से ट्रैक हो पाएगा तो बगैर वेरीफाई आईएमईआई नंबर ना मार्केट में परचेज होगा ना सेल होगा को जो बंदा चोरी भी करेगा उसको पता है कि ये मेरा मोबाइल जो है मतलब कि ये मार्केट में सेल कर रहा है तो मतलब आई एम ई आई नंबर से बंदा ट्रैक हो जाएगा कि ये मोबाइल किस जगह है यूज़ हो रहा है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट ज़रूर करें हो सका तो मैं हो सका नहीं इन मैं हर कमेंट का लाजमी आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह